Всем привет! Всем Я привет. приехал в учебный центр Мобихела а, буквально на два дня, скажем так, почти проездом. Но у нас есть возможность показать, во-первых, сам учебный центр, что он из себя представляет, а, как выглядит техподдержка, это там вся техподдержка, которая по любым вопросам нашим, а, нашим вашим а, отвечает в онлайн-режиме. Э, сегодня коснемся колористики, завтра пройдемся по самой малярке. Я так уже чуть-чуть вкратце ознакомился для себя, но сейчас самые интересные моменты, такие более, более как я считаю, важные, более для нашего рынка такие значительные. Мы сейчас в них углубимся, покажем. И есть новенькая штучка, там такая стоит. К ней мы подойдем чуть-чуть попозже и сделаем пару выкрасок, да, наверное, сделаем? Да. Попробуем. Тогда идем, идем по мобихелу. Это стандартная стойка да, на 100, сколько цветов? А, новая стойка Т-126 на 126 позиций. Что тут есть? То есть здесь мы можем сделать, э, то есть, ну, по вот этим. Это и солид, это и металлики, и перламутр, и как еще вот эта добавка, что ты показывал? Э, порошковые да, пигменты. Да, порошковые пигменты. То есть это есть все, в, грубо говоря, в стандартном комплекте. Ну, порошковые пигменты это уже как э, дополнительно. Стандартный комплект э, идут акриловые миксы, э, базовые металлики, перламутры и ксералики. Но опять же, все может быть ориентировано под клиента. Если клиенту не нужен акрил, его можно убрать. То есть его просто убрать из э, ну, цены комплекта, но стойка, да. стойка остается по размеру. Стойка остается это. И по комплектности все это. Да, здесь каждая полка, она снимается, если акрила нет, она, она в высоте ниже. уменьшается, да, не ставятся угу. просто дополнительные ярусы, она будет ниже. А -а -а. Есть дополнительные э, места под грунт, у некоторых колористов тоже стоят. Здесь еще одна полка должна стоять, в принципе, <laughs> она еще mm. выше. А там что будет, если будет? Ну, еще доставляются грунты. Те, кто используют, колируют грунты mm. по нужде. А тут грунтов, получается, mm -hmm. вообще нет? Здесь грунтов нет. Да. А что внизу в больших банках? Там акрил, получается? Акрил, да. 3,5 mm. литра, фасовка. Это более популярные миксы, которые часто используются в формулах. Mm. А теперь можно такой вопрос. Почему, ну, ну мы это уже обсудили, почему, получается, э, краска с, ну, со стойки отличается по качеству от краски в банке, которая на рынке продается? А, Микс-система MobiHel э, при изготовлении миксов используют э, смолу высокого качества, также высокую степень перетира пигмента, то есть помол пигмента. А, готовые баночные цвета используется более дешевая смола и более грубый перетир, сам помол пигмента. Соответственно, цвет выглядит более тускло, не так ярко. И это напрямую влияет на цену. То есть то, что то есть банках... это, это сделано чисто для того, чтобы на рынке можно было сбить, ну, скажем так, сбить, держать низкую цену на... Совершенно верно. Для... А, Просто, ну, к сожалению, вот, гаражей... да, исходя из этих показатели, ну как-то мнение чуть-чуть. Я пробовав э, готовый, ну, готовый микс, не микс, получается, готовый продукт в банке, ну, как я уже сказал, такое, то есть некоторые цвета прям, ну, совсем не впечатлили. А, э, сейчас попробуем, ну, то, что с подбора получится, мне интересно. С микс-системы. Да, с микс-системы, да. как, э, как это будет укрывать. Мы можем даже провести сравнительный тест. Если а есть баночные? Интересно, да, а, конечно. А, ну... Мы можем взять баночный цвет, например, там популярную и, снежную да, королеву. его же сделать. И этот же цвет ну, сделать. Ну давай попробуем. То есть, ну, интересно. Потому что я, я с микса вообще не, вот прям вообще не работал. То есть у меня, ну, будет какое-то мнение. То есть по разнице. А, Хорошо. потом, давай по вот этой вот штуке. Прям вообще интересная чуть-чуть коснулись. Это у нас, э, получается, как это? Гравихел. Не о том. Промышленное, промышленное направление. Да, промышленное направление. это автомобильное направление концерна Helios, а Гравихел это промышленное направление. Это биндерная система, в которую, которая включает в себя 18 биндеров разных, то есть это нитро, алкиды, винилакрилы, полиуретаны, эпоксиды, база под лак, а, даже база под лак? Даже есть? база под лак есть. Прикольно. Но ограниченное количество цветов по металлику. Также есть цвета флуоресцентные, яркие. Их тоже можно делать. Также есть бендера по стеклу и линейка по мебели. А стоп флуоресцентный это... То есть пигмент этот, но другая смола? Добавка идет. Нет, это флуоресцентные краски делаются под лак. Ага. И ну, то есть, туда идут, идут спецдобавки. Я понял, спецдобавку, которая да, просто вот цвета, да, отражает да, цвет хорошо. Да, совершенно ага. верно. Такие добавки, они, как правило, очень боятся ультрафиолета. Поэтому... Выгорают быстро, да? Да. Угу. Их, когда красим, рекомендуют словены да, наносить... Добавлять, я понял, ультрафиолетовый фильтр. Да. Интересно. А также еще, что мне очень понравилось, но это я, наверное, как-то отдельно или у вас возьму э, попробовать. Как она называется, вот эта штука? Armor Skin. Armor Skin. Это что-то типа, ну... Это полиуретан э, э повышенной прочности. Короче, для тех, кто понимает, это тот же Тофлайнер, это тот же Раптор, это тот же, та же Кобра, ну как бы... Ну, ну не совсем. По, не совсем? Не ну, совсем. по характеристикам По подобное. характеристикам похожи, но не совсем. Хорошо, мы ее попробуем отдельно, потестим. На химическом потестим. уровне есть Просто Просто что мне понравилось, она есть в вот таких банках, в которых цена значительно лучше и интереснее. И также есть 20-литровая фасовка, еще, еще дешевле будет. Да. Она прозрачная есть, да? А, а есть готовые цвета, готовые решения на рынке? Ну, в плане нет, черный? Нет, здесь э, То есть все, Гравихел, пожалуйста, все мы делаем... пигмент. И... Да, вплоть до эксклюзивных э, цветов, которые хочет под заказ под клиента. Ну, есть короче, спектрофотометр да, есть. в системе. А, да, давай его покажем. Это вот это он, да? Их два. Да, их два. Первый Color Cube угу. который работает... Короче, с мобильным телефоном работает. Да, с мобильным телефоном по Bluetooth. Одна сенсорная кнопка у него, вот угу. он просыпается. Калиб... А там что, покажи хоть снизу. А, ну. Одна линза и калибровочная подошва, вот он об нее калибруется. А, он сам стоит и калибруется. Да, он сам калибруется. Но у него проблема, он определяет только солидные цвета. Если да. есть зерно, он теряется, короче. Ну, это даже не проблема, здесь не было потребности. Ну, это его, ладно, зерно, назначение. Да, потому что Только промышленная линейка, она априори, ну, э, да. э, нет смысла использовать. А это то же самое, но просто автономный, как бы. Автономный, да, собственным дисплеем. А что он хоть покажет, если, ну, щелкнуть им тот же вот этот? Сейчас. Просто хоть глянуть, интересно. Ну, там здесь телефоном... он также калибруется об собственную подошву ага. белую. Сейчас мы выполним калибровку. Это пойдет можно... же как для калибровки? Да, конечно. Поверхность может быть любая, глянцевая, матовая. А, кстати, глянцевая матовая, как, ну, что там дает нам глянцевая матовая? Спецдобавка какая-то или это тип смолы? Э, тип смолы. Угу. Есть как глянцевая, так полуглянцевая, полуматовая и глубокий мат. То есть, 100%. к примеру, та же полиуретан может быть как матовым, так и глянцевым? Ну, если нам надо. Да. Угу. Да, и, но есть и мат-добавки к 2К э, материалам и к однокомпонентным материалам. Угу. То есть это дополнительно к тем биндерам которые, в принципе, изначально идут глянцевые. Ну, это есть такое, я знаю, на рынках. То есть, хочешь сделать матовый на тебе, пожалуйста, мат-добавку. Сколько? Процентов 10, да, там 20. И вперед. Он на русском, да? Да, на русском. Угу. Ну, вот пишет, калибровать нужно перед каждым использованием. Закройте калибровочную заслонку. Это вот это вот она у нас закрыта. Угу. И нажать кнопку Снимок. измерения. Да. Она калибруется. Ну, интересная штука. Такая. Калибровка выполнена. То есть он, по сути, заменяет нам колорбок, чтобы вообще не лазить к нему и ну, для солидных цветов. Совершенно верно. У Гравихела колорбокс не такой большой, как у Мобихела. А, мобифлиты это, конкретно такое? славянские э, направления разработки. Colorbox под GraviHell. Также RALы, RALы это... Ну, готовые, да. Да, всемирные ну, стандарты, всем... NCS и British стандарт угу. есть. Также ну, просто дизайн. проблема в том, что раловский каталог, он там сколько десятков тысяч цветов, попробуй их полистай, да? Ну, почему? Ну, <laughs> если нужно, человек же определяет цвет, и мы можем его налить. Нет, налить, если человек ну, но ну, если вам принесли вот, и ты среди сотен желтых пытаешься найти, быстрее будет да, этим найти. Да, совершенно верно. Я за это имею в виду. Да, да, да. То Для есть, этого чем, чем, нужен... чем листать? Э, Искать, да. Это, ты сказал, стоит 200 примерно, а это сколько стоит? Э, около 800 евро. А, ну, гораздо дороже. Да. Ну, функционально того, этот сможет выполнить все функции, как бы? Да, легко. Ну, просто он дешевый. Легко. <laughs> Как бы он доступный ну, мы можем отсканировать и стол, и стены, и он покажет его цвет. Неважно, поверхность, mm-hmm. текстура, главное непрозрачная. Mm-hmm. Ложим на образец, нажимаем кнопку измерения, он проводит измерение и выдает, Привет. проведет, э, выдает чип Gravihel. Он Это, даже цвет показывает примерно. Да, примерный цвет угу. показывает. Этот чип мы вводим в нашу программу GraviHell. А, у нее своя отдельная. Да, у GraviHell не... своя программа. Вводим вот сюда. 50. 6... 61. 36. 36. Вот он нам показывает ссылку на Colorbox British Standard, где это можно посмотреть mm -hmm. в наших веерах. Название цвета и э, базы, то есть биндера, в которых можно это налить. Вот он предлагает mm -hmm. акрил, эпоксид, ой, алкид, эпоксид, нитро, полиуретаны разных качеств, а, Ого, сколько полиуретан по мебели, винилакрил. Короче, во всем, чем хочешь. Во всем, чем хочешь. Замутить. База под лак. И цвет будет э, одинаковый. Цвет везде будет одинаковый, совершенно верно. Также, если выбрать, например, полиуретан глянцевый, здесь мы можем э, регулировать в программе соотношение биндера к пастам. То есть э, больше биндера, меньше пигментных паст. Ну, лучше более, укрывает. Более да. дешево. Если нужна укрывистость, цена не важна, мы уменьшаем количество биндера, увеличиваем э, количество. количество паст. А на что сильно повлияет количество пасты в плане <coughs> сушки, э, жесткости? Есть какой-то критерий? Не влияет ни на что, потому что в программе заложены э, допустимые нормы от которых нельзя отклоняться. Хорошо, сколько максимально можно положить э, пасты? ну, допустим, там, неважно какой, смогу. Максимально 60 на 40. Ну, то есть есть к чему. Да. Есть максимум, больше которого Максимально нельзя. 60 на 40, 60 биндера, 40 пасты и э, минимально 85 на 15. Угу. Но опять же, все зависит от цвета. Понятно, что если Более это... темные цвета да. в основном 85 на 15, программа сама предлагает и будет хватать. рекомендуемые, рекомендуемые соотношения. А вот эффектные, это все чем делается? добивается? Это три, три пасты металлик. Отличаются между собой размером зерна. Мелкий, средний, крупный размер зерна. Э, хорошо, три пасты. А это, а это уже с, э, просто сделали смешивание с синим... А, с э, пигментом. Э, да, синий пастой, вот чтобы же... было... Да, этот же ага. гравихел синей пастой, чтобы было видно, как, как выглядит зерно на... И это получается у нас цвета. однослойное покрытие. Это может быть э, в любом типе сделано. Это может быть как однослойная, так и база под лак. Ну, это то, о чем мы говорили, что вот это можно получить однослойно. В один слой, да. Есть полиуретаны, которые в одном слое 80 микрон. Толщина слоя. Класс толщина сухого остатка, не мокрой пленки. Не, просто получается эффект как бы типа под лаком, но на самом деле можно получить да. без лака. Покрасить в один слой Интересно. и получить эффект под лаком. Я, я же говорил, я такое уже видел, краска для дисков, не помню, чьей фирмы, тоже эффект крупное зерно, но это двухкомпонентное акрил. Ну да, бы. да, да. Э, получаешь упрощенный вариант работы, но с классным эффектом. И достаточно дешево. Да, и по нормальной цене. Совершенно верно. Ну и плюс он прочный, это же угу. полиуретан. Так, дальше что? Там как бы такого сказали, может это... Ну, она... о комплектности стойки, о том, что на сегодняшний день в Мубихеле э, есть акрилы, есть э, алюминии, есть перламутры, ксералики, сухие порошки. Э, сухие порошки, там есть хамелеоны, скажем так, колорстримы. А давай, можешь их достать, показать, что да, у тебя? Конечно. Просто показать о том, что есть и делай с ними, что хочешь. То есть в биндер и вперед. Да. Фасуются в 20-граммовые баночки, добавляется в биндер прозрачный, выглядит таким ну, вот образом. Конечно, как, камера не как передаст пудра. эффекта. Давай попробуем подсветить. А все равно самой, ну, камера туда не возьмет так. А есть это, ну, на выкрасах более-менее так просвечивает тут у вас. Где оно есть? Где оно? Вот тут оно, да? Ага. Ну, тут, да. тут, да, видно чуть-чуть. Хоть и маленькие выкрасы, но... В зависимости от угла Интересно. освещения цвет меняется. Угу. Ну, это полноценный хамелеон, то есть то, что называют хамелеоном. Совершенно верно. Ну, для того, обзора. чтобы получился эффект хамелеона полноценный, нужно использовать правильную подложку. Ну, это да. Э, также, кроме этих порошков, из новинок на Бихеле появились Цветные добавки в лак. Их 7 штук. Но это новинки с целью как бы идти за рынком производителей этих ну, автомобилей, которые как... Ну, которые целью... на сегодняшний день э, делают цветные лаки, красят э, та же Mazda. Ну, я, да, я за это имею в виду. То есть это чтобы можно было выгонять краску под их э, уровень, скажем так. Да, ну, Mobihel идет сегодня в ногу со всеми производителями. Старается идти. А сколько их получается тут, этих баночек? И 7 штук. А чем они... Э, они отличаются между собой. Э, все уни, кроме одного, один есть эффектный, как красный, э, красный ксералик, красный перламутр красные и один синий. То есть есть и синие трехслойки. То есть там в основном все красное, один синий? Да, ну сегодня на сегодняшний день преобладают такие цвета в красных оттенках. Ну, они лежат, можно показать. Да, вот они лежат. 41, 46. 41В. Это под фонарем надо смотреть, так, честно, вообще ничего не видно. Да, используем тремовскую лампу колориста. 41В первый, э, первый цвет, который вышел у Мазды с цветным лаком. И теперь 46В, более мелкое зерно. Для чего сделали? Для максимального преломления. То есть очень темное во флопе и очень светлое угу. в лице. Ну, получается 46 сложнее, да? 46 подкрасе. Э, сложнее и гораздо дороже, потому что используются очень дорогие компоненты. Серебро, хром мелкий и красная добавка специальная. Ну, цена достаточно высокая. Ну, это уже как бы отдельный это разговор. Это будут владельцы маст да. переживать. Пусть мучаются они. Да. А, давай фотоаппарат ваш новый покажем. А, Color Wizard... На по, сегодня... по сути, это его еще никто не видел, кроме вас, да? Да. Ну, на нашем рынке. Сегодня вы имеете возможность запечатлить эксклюзив Мубихела Хелиоса. Его на рынке пока нет. Сегодня он у нас на тестировании. Color Wizard, спектрофотометр, который различает размер зерна, его цвет. И ну, уже в автомате показывает программа рецепт, состав цвета. В общем, То он полностью нужно... да, исключает ручную доработку в плане, как вот я работал, когда в Германии, подбери сам зерно, размер зерна, определи а, там еще типы и так ну далее. Да, То он есть сам он сам определяет сделает, да? размер зерна и тип его. Совершенно верно. Ну, давай сфоткаем что-нибудь и сделаем. А, ну... Давай с этим, да, это надолго, как бы. Давай возьмем, что у нас, белая трехслойка и обычное серебро. Да. Белая трехслойка перед тем, как сканировать поверхность, она должна быть чистой. И... Ну, понятно, желательно отполированной. Даже. Желательно отполированной, но ну, у нас она уже подготовленная заранее, поэтому мы сразу начинаем сканирование. Спектрофотометр уже был откалиброван. Ну да, мы, мы его сегодня мучили, короче. Заранее откалиброван. Он даже переворачивается сам. Да. Сейчас вот показать, просто кто не видел, у него есть точки на экране, ну это такое, как быстрое ознакомление. Если какая-то из них не совпадает, он будет красненьким гореть и просто не сделает снимок. А, это вот эти подошвы, они да, двигаются. Они Желательно, ну, они должны совпадать с поверхностью полностью, чтобы не было засвета в линзы. Иначе определять цвет будет неверно. Так он вообще не должен сделать снимок, по-моему. Не понял. Он, ну, не должен сделать снимок, если не совпадает. А он и не сделает, да. Ну, для этого и ну, и да. сделали эти чувствительные подошвы. В первых спектрофотометрах не было чувствительных подошв, и были засветы, из-за этого были проблемы. Были Три шутки. снимка, Желательно чуть-чуть со смещением. Да, желательно со смещением, чтобы он имел возможность просканировать э, в разной толщине краску. Ну, в разных участках, потому что где-то может быть... Меньше слой, где-то больше слой, меньше зерна. Так, теперь сканирование окончено. Здесь стандартное название Simple 14. Теперь его надо подключить к компьютеру, да? Теперь, да. Через USB шнур мы его подключаем к компьютеру. Так, получается для спектрофотометра своя программа, для просто работы с номерами для по колорбоксу своя программа. своя программа. И для Гравихейла своя программа. Да, три программы. Теперь вопрос, почему это не запихнуть в одну? А, потому что эта программа с ключом. Все. GraviHell да. это в принципе другая вещь. Это биндерная система, MobiHell это не биндерная система, уже установленные пропорции в миксах. И спектрофотометр здесь э, уже идут много, множество настроек автоматических, э, даже есть докалибровка ручная, цвета докалировка. А, ну и еще такой как важный момент, вы ее нигде не сопрете, потому что она с ключом. Да, она не работает без э, ключа флешки. То есть пока, да, вам не дадут установочную флешку и ключ, то вы к ней даже не, не подключитесь. Да. Да и смысла от нее нет без, без самого аппарата. Да, и еще ко всему сам спектрофотометр, естественно, тоже должен быть зашит под вашу краску. Иначе даже вот у нас был э, у одного из наших клиентов попался в руки спектрофотометр, он нам пишет, что мне с ним делать, ну, это не, не мобихеловский, как им пользоваться. А, Туда нужно он... загрузить программу, это сделать мы не можем, это должен делать производитель. Угу. Если попался вам такой спектрофотометр, то, в принципе, он бесполезен. Понятно. Дорогая игрушка, ну, но брендирование. Бесполезна. Каждая компания под себя точит В общем, сейчас мы найдем эту краску ну, с памяти. Сейчас да? мы загружаем в программу то, что отсканировал наш спектрофотометр. Вот последнее сканирование. А программа на английском, да? Программа на английском. Окей. И нажимаем. Ну, скажу честно, сложного ничего после... Поиск. Я с немецкой программой как бы за три дня разобрался. Так, вот он нам предлагает варианты. Максимальное совпадение матч 96%. И это он показывает Mazda 34K. То есть как раз то, что надо. Это действительно Mazda 34К, да, заводское покрытие. Теперь что дальше? Она нам подходит. Он 20 вариантов 20 нашел. вариантов что... предлагает, каждый... Чуть хуже, хуже, чуть хуже, хуже, хуже, но это даже не хуже, хуже, у них э, вариации по оттенкам, это по другим рынкам уже. Япония, Америка, то есть если угу. это американский будет образец, возможно, эта программа, этот вариант будет больше совпадать. Именно под этот вариант, это у нас европейка, подходит европейский рецепт. Теперь мы его выбираем, и вот он нам показывает. Первый слой подложка и второй mm, слой. Эффектный слой. Да, все рассчитано на литр. Сейчас мы можем слить то, что ну, он сколько? отсканировал. 100 грамм. И проверить просто. И да. проверить совпадение, да. Ну, да. По рекомендуемым параметрам выкрасил. Так. 363 1,39. Теперь бы не прогавкать вот этот вот пол капли, если бы каждый день смешивать. Так, а я ж не увижу 39. Ага. Да, тут сейчас уже такие вот приколюшки, что Напомню, это белый цвет, а мы туда капаем черные. О, ну, точнее не смогу, 35-40. Так, дальше какой? 315. 0,15. А. Желтенький пошел. 0,15, да. 0,15. Так, она мне уже пятерочку. Вот ну, этот сквознячок, блин. Где-то там. Опять соток, да, чуть подошли. Желтый тяжелый. Дальше. 301. А... 301 идет 3,5 литра, потому Ого. как часто используется. восемь и четыре. О. Да, а, все, да? Да, первый слой Мы налили 100 грамм густой краски. Сколько на нее э, положено? Процент разбавления 50-60%. Мы будем разбавлять 2 к 1, 50%. Давай. Фирменным так, а чем, да? И какие они бывают? Быстрые, медленные, стандартные? Значит, разбавители для базы бывают, у нас их два. Разбавитель 300, этот идет стандартный, у него широкий э, диапазон по температуре от плюс 5 до плюс 27 градусов. Угу. И есть еще 3300, это медленный, идет от 27 градусов, то есть жару для светлых... Я понял. Да, для то есть, скажем так, выбор небольшой, но с широким диапазоном. Да, да. Угу. Довольно-таки Сейчас мы удобно. используем 300, 50 грамм. 50 грамм. Пятьдесят грамм. Есть? Да. Теперь вымешиваем. Вмешивание желательно снимать. Да, его, я, я тоже что... вообще на весах не мешают. <laughs> Тензадатчик. Да. Сам начал мешать, а потом такой думаю, да, как бы ненормально это все дело. Так, идем дальше. Перл. Просто сейчас глянем, как у нас перл внутри выглядит. 430. 430. Вот он, Это желтый перламутр. Его надо 3 грамма. 3 и 3,05. Ну, 3 грамма. Здрасте. Вообще, вот честно скажу, вот эти вот 100-граммные подборы, точнее сливы, программ делаем просто, чтобы ну посмотреть ну, да. совпадение. Ну, вообще, в принципе... Ну, сложно, здесь... видишь, там буквально вот раз на грамм. Сложно вроде... не совсем правильно. Рекомендованная э, минимальный налив белых цветов идет от 300 грамм густяка. Поэтому ну, это да, будет ошибка. Ну, вот сейчас как налить? 1,09 грамма. Тут буквально чуть-чуть у тебя уже... 1,1. Так, 1,1. Сейчас кап 1,15, и это в цвете уже дрова. Ну, какой, кстати, это 420 Это у нас такой. Это белый перламутр. Ах, Один и один. Мы сейчас стараемся максимально налить все точно, чтобы понять соответствие. Ну хотя там соответствие само выбило, что... О, есть. 94%. И еще какой? И 496. Угу. Это у нас сама смола в чистом виде. Сколько ее? 9... 95. 95. Вода тяжелее, чем сольвент. Отлично. Сюда также. Сюда также, да? Да, разбавитель 300, но во второй слой рекомендовано наливать 60%. Ну, больше получается, да? Да, чуть больше. Более жидкий. Отлично. Так, далее все хорошо вымешиваем и вымешиваем, да, включаемся, и когда красить начнем. Ну да, если добавили бы 60, мне кажется, было много. Да. Для первого слоя, да, для второго 60 Отлично. для второго. Очень даже хорошо. <clears throat> Второй слой эффектный, он более густой. У него плотность выше, потому что основной 496 идет смола. нормально, да, нормальный глянцевый слой. Примерно сколько укроете? Три, три, три с половиной слоя. Открасил э, выкраску. Э, в принципе, можно было бы в три слоя завалить, только надо это было понимать заранее, чуть жирнее наваливать. Так четыре слоя лежит, одинаковых мокрых слоя. Сейчас э, два, да, положим? Вам утро, мокрых. Два мокрых. Окей. Но ну, тут уже становится, знаешь, извечный вопрос, насколько мокрый. Вот ты наливал первый слой, э, глянец, но не заливал. Вот точно такие же слоя. Можно, можно еще чуть ну, добавить. Ну, где-то на втором. Давай покажем. Сейчас. Давай сейчас. не знаю, тут 60% разбавителя. Мало. Мало? Вот о том, что я говорил, второй слой можно разбавлять минимум на 60, а то и больше. Он ложится тогда гораздо Давай приятнее. Давай чуть добавим. Не, в принципе, можно, но чтобы разбить как бы. Но ну, я бы сразу добавил. Чисто по своим ощущениям я бы сразу добавил больше. Ну хочешь, давай добавим. Давай чуть пусть он пока продуется. Давай. Итак, по ощущениям все достаточно. Да по ощущениям, вот что я говорю, по ощущениям, чуть-чуть пожиже, ну, хочется, то, к чему я как бы привык, даже густоват. А, да, по ощущениям относительно, сейчас, что я красил последнее белое Мобихен, Toyota 040 я красил, ну, с банки именно, ну, вообще не то, то есть это разное, да, разное, гораздо гуще краска. А вот как по Мобихелу, как рекомендует, допустим, э, перламутр? все-таки наливать или припылять? Ну, есть какая-то у вас рекомендация? А, мокрыми слоями, два мокрых слоя. Два полных мокрых. Да. Ну, либо еще первую выкраску, когда подбираем, делаем, делим на 2-3 части. Ну, понятно, я Первый слой мокрый, да, закрываем от другую Понятно, часть, еще один мокрый, потом открываем и смотрим, это какая это ближе подходит. больше для определения количества слоев, а тут просто... И цвета за количество... Да, количество слоев, цвет поменяется, само собой. Но... Зерно цвет. Макрода наливки, типа, ну ладно. Так, мы открасились, и у нас тут есть некоторые, некоторые дефекты. То есть у нас получается сбоку, э, не знаю, видно на камере нет, белее. Но ну, тут большая часть, конечно, ошибки в том, что очень малая пропорция смешивания, и реально там где-то ну, на полграмма передобавил, не, не додобавил и получился косяк. То есть тут получается, чтобы сделать ее, увести в эту красноту, надо черного добавить, да, чуть-чуть больше на да, первый боковой слой. в трехслойке мы корректируем первым слоем, прямой наш корректируем То есть ну, вот так вот, вот так должно быть видно, что это белее, то есть правое, то, что мы красили, белее. А сверху, ну, вот, не, не уверен, что зерно будет видно сверху. Но ну, на камеру может вообще показаться все можно, идеально. Можно попробовать вот так крутануть. Ну, короче, как бы не хватает зерно, то ли ну, глубже утопленное или как сказать, его... Оно раз... просто более мелкое. Да, разрыхлить надо. Есть добавка, но она, по-моему, по формуле не... Не шла. Не шла. Но ее, если надо, ее можно добавить. Совершенно а сколько верно. ее надо добавлять? Ну, если так. Э, чисто. Начинаем от 10% от объема налитого. То есть раз То есть на сделали, 100 грамм 10 грамм. 10%, 10 Попробовали, выкрасили или, если надо, еще, да? Да, но этого будет достаточно. 10 угу. грамм это, наверное, максимальное значение. Угу. Ну, а так, как бы, то есть фотоаппарат нам, если под переход забабахать, то есть сделали и не паримся, сразу в переход зачехлили, да и все.